En el universo SCP, el SCP-1162 es un agujero en una pared hecha de objeto vivo. Cuando alguien mete el brazo dentro del agujero, sacará un objeto de él, generalmente uno repetido a lo largo de su vida, pero a cambio perderá otro objeto. En este mod, el SCP-1162 se encuentra en la celda de contención del SCP-173, en Light Containment. Como veis, no hay ningún agujero en la pared, sin embargo, si suelto un objeto de mi inventario, ocurre esto. Mi objeto desaparece y obtengo otro a cambio. No siempre salen tarjetas, puedes obtener cualquier tipo de objeto, desde una sencilla moneda hasta objetos SCP, armas o incluso una microcargada. Esto es muy potente por el siguiente motivo. Si obtengo un objeto que no quiero, por ejemplo, una moneda, puedo volverla a introducir en el agujero hasta sacar una tarjeta o un arma. Sin embargo, hay dos riesgos a tener en cuenta. El primero de ellos es que al soltar un objeto puedo obtener munición a cambio, y si no tengo ningún arma o la munición que me dan no es la que le corresponde a mi pistola, no me sirve de nada. Si intento soltar la munición para que el agujero me dé otro objeto, no ocurrirá nada. El otro riesgo, y aún más importante, es este. He tratado de introducir un objeto en un agujero y he perdido un brazo, a pesar de esto, solo he perdido 15 puntos de vida y puedo seguir utilizando objetos de forma normal y corriente. Sin embargo, si sigo interactuando con el agujero... Ahora he perdido el otro brazo y otros 15 puntos de vida. Atentos porque si intento utilizar un objeto me saldrá el siguiente mensaje. Ya no puedo utilizar ninguno de los objetos de inventario aunque por algún motivo extraño sí puedo abrir y cerrar puertas, como estáis viendo. Y también, como cabría de esperar, si intento coger un objeto del suelo, pues no puedo hacerlo. Y eso es todo. Os voy a dejar en los comentarios mi opinión acerca de este mod porque tengo un par de críticas que hacerle también. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.